Hello and good morning, everybody. Do you hear my voice? Uh, okay, first of all, uh, I must congratulate you on the Eid of Fitr. Uh, I wish that your prayers and your fasts are all accepted by the uh, Allah. Um, if you have any questions uh, from the previous sessions or the uh, previous discussions, please first ask your question. Okay, uh, in the previous session, uh, we started the, the, discussion of the Zachman Enterprise Framework. Um, جلسه پیش ما بحث چارچوب زکمن رو شروع کردیم the, uh, the uh, Zachman framework uh, is a framework that you use uh, for documenting your IT platform. Uh, as you know that the Zachman um, framework was um, invented by John Zachman in 1980 for IBM um, the, the EAP, I will explain the EAP. I have uploaded the offline content of EAP. I, have I will uh, explain a little uh, in the online sessions as well. Um, so, um, the framework uh, uh tries to uh, borrow from business design principles in architecture and manufacturing. And it is, it is a way of viewing an enterprise. Um, so, uh, we have different perspective. This is a very important issue. In the Zachman framework, we have different perspectives and we have different components of an enterprise. So different perspectives and different components of an enterprise. Uh, can anybody explain uh, what do we mean by different perspectives? Uh, okay, I want everybody to participate uh, in the discussions of the class, otherwise you will not receive your class participation points. So I insist, please participate in the discussions, otherwise you will not receive your class participation points. دوستان دقت کنین که مشارکت در مباحث کلاس در بحث های کلاس ضروریه یا اینکه نمره مشارکت در کلاس را از دست خواهیم The question was, what do we mean by different perspectives of an enterprise? سوال این است که منظورمون از دیدگاه های متفاوت در یک سازمان چیست؟ Okay, I will talk about different perspectives um, in detail today. من امروز در مورد دیدگاه های متفاوت در یک سازمان مفصل صحبت خواهم The main issue in enterprise architecture is that today uh, large organizations have difficulty responding to change. In other words, uh, large organizations lack flexibility. They don't have flexibility when we talk about uh, changing. So, uh, this is the main issue of today's enterprises and today's large organizations. And the reason for this, uh, for this lack of uh, flexibility, or the reason of this difficulty is that the complex architecture of an enterprise needs understanding. See, I will under, underline uh, understanding for you so you know that uh, we, we are put, putting focus on understanding. the complex structure of the enterprise needs understanding. So, بنابراین ما مشکلی که امروزه در سازمان ها و ارگان های بزرگ داریم اینه که درک ساختار پیچیده نیاز به فهمیدن داره We also have uh, components in different areas of, our, of an organization. So uh, an organization is divided into different components. Is everybody following what I'm saying? So consider uh, this large box as an enterprise or an organization. This large box can be divided into different components. So you see I'm drawing smaller boxes within the large box. You see These are the organization components. So I repeat that this, this large box is the organization or the enterprise. این در واقع مستطیل بزرگی که من کشیدم همون سازمانمون هست So the large box is the enterprise and the small boxes within the large box can be considered as the components of the enterprise so um, بنابراین ما اگر این مستطیل بزرگ رو به عنوان سازمان در نظر بگیریم مستطیل های کوچیک درون مستطیل بزرگ میشه به عنوان اجزاء سازمان در نظر گرفت دوستان حرفایی که من میزنم نیاز به ترجمه به عربی هم داره آقای حبل المتین شما نیاز به ترجمه هم داری؟ خب پس بنابراین وقتی صحبت از کامپوننتس یا اجزای یک سازمان میکنیم یعنی اینکه ما یک سازمان رو یا یک ارگان رو داریم به یک سری قسمت های تقسیم باشه اگه نیازی بود آیا حبل المتین به من بگیم so when we are talking about components we are dividing the enterprise into smaller parts These parts all consist, uh, an, an organization consists of these smaller parts. So we're, we're going to call these smaller parts the organization components. Uh, does everybody understand what I'm saying? I will talk about I will uh, I will name the components of the enterprise uh, in the slides just now. آقای عبدالمتین ظاهرا ترجمه میخوان So, um, as I said, we have different components eh, in an enterprise or in an organization and the, uh, the problem is that uh, these components are within the minds of uh, the employees and the information is locked away within the minds but uh, they are not being made explicit. Um, so we have a very important information that are uh, that exist within the minds of the employees. ما اطلاعات خیلی مهمی داریم در سازمان ها که این اطلاعات درون ذهن کارمندان به صورت ضمنی وجود داره we have very important information uh, within the organizations or enterprises uh, that are locked away within the minds of the employees uh, or the business units but in this course we are intending to, to make these information explicit ما در این درس سعیمون اینه که این اطلاعات رو شفاف و آشکار بیان کنیم اینها رو از حالت زمینی خارج کنیم Does everybody follow what I'm saying? If you have any questions, please ask. Mr. Hablul Mateen did the uh, translation in the previous session. Uh, you, sh you should ask him. آقای حبلالمتین ظاهرا دوستان اصرار دارن که ترجمه به عربی هم داشته باشیم As I said, we have very important uh, information that are within the minds of the employees. The important issue is to make these uh, information clear So uh, the the the main aim or the main purpose of the, the Zachman framework is to make these information uh, clear. is to make these uh, information explicit. So, as I said, the main aim of The Zachman Enterprise Framework is to make this information explicit. Uh, آقای عبدالمتی شما میخواید ترجمه رو انجام بدین اون قسمت هایی که من فارسی میگم رو شما به عربی ترجمه کنید من به انگلیسی هم صحبت شد آقای عبدالمتی صدای من رو بله صداتون دارم خب گفتیم که ما یک سری اطلاعاتی داریم که درون ذهن کارمندان سازمان قرار داره که اینها رو ما میخوایم به صورت سریح و آشکار بیان کنیم این اطلاعاتی که درون ذهن کارمندان هست رو ما باید آشکار کنیم يقول نحن لدينا معلومات آه، حول إدارة المشاريع سوف نوضحها آه، بشكل وبالتفاصيل آه، بهاي المحاضرة همینطور گفتیم که یک سازمان بخش های مختلفی داره که ما باید در مورد اونها اطلاعات جمع بزنیم بخش های مختلف سازمان رو ما اصطلاحا بهش میگیم کامپوننتس وكذلك قلنا أن الهيكلية للبناية أو المؤسسة لديها بعض المكونات بعض المكونات والأجزاء الرئيسية أيضا راح نقول لكم بها So, the Zachman framework uh, provides a mean of classifying an organization's architecture. Uh, چارچوب زکمن یک روشی رو uh, فراهم میکنه که شما میتونین uh, معماری یک سازمان رو دستبندی بکنید اساسيات زکمن یوفرن نفرد فرد اداء اداء لل تصنيف خلينا نقول اللي نقدر نمشي عليها لإدارة المشاريع ماشي So we are intending uh, to classify an organization, uh, an organization or an, or an enterprise's uh, archi uh, architecture. We are going to uh, model an organization's existing functions, uh, elements and processes. Um, خب بس بنابراین وقتی صحبت از چارچوب زکمن میکنیم ما میخوایم از این چارچوب استفاده بکنیم که عملیات توی سازمان اجزای توی سازمان و کارهای توی سازمان رو مدل بکنیم مدل سازمان نحن قلنا عن أساسيات زاكمان لكن نريد أن نستخدم أساسيات زاكمان في واقعنا اللي الموجود حاليا آه، يعني من حيث آه، العناصر والوظائف و آه، أيضا البروسيس يعني خلينا نقول معالجة الأمور anybody has any questions please ask your questions اگر کسی سوالی داره لطفا سوالشو مطرح کنه أكو أحد عنده استفسار سؤال Uh, Ms. Marva, I did not say that the ZACPAM framework is complete as does not have any problem. We are uh, studying this uh, framework as the base uh, as I said, we are intending to use uh, the ZACPAN framework to help manage the business change. میخوایم از اه، چارچوب زکمن استفاده بکنیم برای اینکه کمک کنیم اه، کار و تجارت اه، تغییر کنه و انعطاف پذیر نريد أن نستخدم أساسيات آه، زاكمان في إدارة المشاريع الرئيسية as I said, uh, the Zachman framework helps to um, bring flexibility to the enterprise uh, in the case of change. If you need to change, because uh, I said in the previous sessions, in the previous discussions that we had, uh, the businesses change all the time, and, and this this change happens uh, every time and every second, and you need to have flexibility within your enterprise همطور که قبلا هم گفتم اینه که ما تغییرات رو در کار و تجارتمون داریم یعنی این تغییرات هر لحظه داره اتفاق مسئله ای که هست اینه که باید سازمان بتونه در مقابل این تغییرات انطاف پذیر يقول كما قلنا سابقا عن تغيرات المستمرة في مجالات الأعمال وكل الأعمال خلينا نقول يقول يعني إدارة المشاريع أو الشخص اللي يدير المشروع لازم عنده هاي التطورات اللي جاي تحدث ب يعني يعني بشكل واسع ونواكب الحداثة كما قلنا سابقا you see the experience that brought this uh, idea to Zachman's mind is the experience of how uh, complex uh, products like airplanes and buildings, um, how, how they can be managed within change, how they can be managed when change happens. So uh, this idea was brought to Zachman's mind by complex products like airplanes and buildings ایده این مورد به ذهن آقای زکمن از محصولات پیچیده‌ای مثل هواپیما و ساختمان ها رسید که چجوری میتونن در مقابل تغییرات انتاف پذیری داشته المسألة اللي سألها زاكمان في رسم آه، هاي التجربة شلون يعني آه، الأمور اللي صعبة اللي يختارها مثل الطيران والبنايات وغيرها في إدارتها So this uh, framework can be used by information uh, systems architectures and uh, can be also used by system analysts and database designers. As you see, I'm underlining the keyword, underlining the keywords for you that you can focus on them. Uh, but uh, uh, you, sh you should consider that John Zachman has stressed that this can be extended to the entire enterprise uh, architecture and uh, is not restricted only to system to information architecture مسئله که باید اینجا بهش اشاره بشه اینه که آقای زکمن تاکید کرده که ما از این چارچوب در کل سازمان میتونیم استفاده بکنیم در کل سازمان میتونه توسعه پیدا کنه این چارچوب و فقط محدود به معماری اطلاعات نیست مسئله اللي اللي زاكمان ذكرها يقول يتم تأكيد أن الأساسيات تستخدم في كل المشاريع وفي كل إدارة المشاريع وكل هيكلية مشروع في كل شيء يدخل أساسيات زاكمان Please ask your questions if there are any uh, اگر سوالی هست اگر ابهامی هست اگر مشکلی هست بگین اه، مطرح کنم إذا أحد عنده استفسار أو سؤال أو أي شيء ما واضح ممكن يسأل the, the Zachman framework, the Zachman Enterprise framework, uh, focuses on the enterprise architecture, not in project management. uh, چارچوب زکمن بر روی معماری سازمان تاکید داره یعنی اینکه ما چجوری uh, معماری سازمان رو نمایش بدیم يقول خطة العمل لدى زاكمان تستطيع استخدام معلومات في النظام الهندسي لكن بشكل واضح واسع العفو تعتمد على تحليل النظام وقاعدة البيانات المصممة من قبل زاكمان So, as I said, uh, I will uh, repeat enterprise architecture is the process that we use to make uh, explicit representations of enterprise operations, resources, and functions. همونطور که بهتون گفتم ما از معماری سازمانی استفاده میکنیم یعنی در واقع معماری سازمانی روالی هست که استفاده میشه برای اینکه ما یک سری نمایش های آشکار و واضح از عملیات و منابع سازمان داشته والعملية تستخدم بواسطة رجال الأعمال اللي هو إحنا لتوضيح العمليات اللي تصدر وبشكل كامل بدل من الاعتماد على المعرفة الفردية إلنا كما قلنا في المعمارية سابقاً So we should not rely on implicit notions. We should only present explicit representations. تأکید میکنم که ما بر روی اطلاعات زمینی و نمایش های زمینی نباید تکیه بکنیم و باید حتما اطلاعات و نمایش های آشکار و واضح كما قلنا نحن نؤكد أن آه، بشكل كامل لا نعتمد أو ما نعتمد على المعرفة الفردية للأشخاص علما للمعلومات آیا مطالبی که گفته میشه برای همه واضح هست is the discussions and the topics are the topics and the discussions that I'm talking about clear to everyone جاي تفضل فيه دكتور واضح للجميع let me uh, explain uh, enterprise architecture in one other way that I think uh, will be uh, beneficial. Uh, enterprise architecture focuses on understanding what happens within the individual manager's heads. Um, معماری سازمانی تمرکز میکنه بر روی اینکه چه اطلاعاتی درون ذهن مدیران هست و سعی میکنه اون اطلاعات درون ذهن مدیران رو به صورت آشکار و واضح بیان تركز على المعلومات اللي موجودة عند المس... So, the Zachman Enterprise uh, framework is represented by ZIFA. ZIFA is an institute uh, that was created by, by John Zachman. And uh, so, so the Zachman Enterprise framework is uh, represented by this uh, organization. uh, چارچوب چارچوب زکمن توسط یک ارگانی به اسم زیفا ارائه شد که این, این ارگان زیفا هم توسط آقای جان زکمن تأسیس شده أساسيات زاكمان توثقت بقاعدة خلينا نقول أساسية آه، وبوضوح يعني آه، بتطور بواسطة آه، قاعدة زيفا اسمها أيضا من منو من زاكمان ماشي as I said, the ZIFA uh, organization, which is the Zachman, ZIFA stand for Zachman Institute uh, for Framework Advancement. As I said, the ZIFA organization was established by John Zachman. من این رو باید تاکید بکنم که چارچوب زکمن یک استاندارد نیست نحن يجب أن نوضح أمر أنه أساسيات زاكمان هو شلون بقول احنا مو فرد شيء أساسي لإدارة مشروع Um, I must insist on this issue that the Zachman framework is not a standard and there are similar enterprise frameworks that, has, that have been derived from the Zachman framework and considered the Zachman framework as the base for their framework. So there are lots and lots of enterprise frameworks that have been derived from the Zachman framework and consider the Zachman framework as the base خیلی چارچوب های دیگه هستش که در واقع از چارچوب زکمن برگرفته شدن و پایه و اساسشون چارچوب زکمنه يوجد كثير من الأساسيات آه، لكن الأساس الأهم اللي يعتمدون عليه على أساسيات زاكمان صدامو داری؟ So, uh, for example, the Federal Enterprise Architecture Framework is based on زکمن به عنوان مثال uh, چارچوب فدرال که اینجا من زیرش خط میکشم uh, پایه و اساسش بر روی زکمن هاي وحده من المشاريع او اساسيات اللي تعتمد البيسنج مالتها الاساس مالتها تعتمد على من على اساسيات زاكمان اللي راسم جواها خط So I insist that the Federal Enterprise Architecture Framework is based on Zachman. The other, the other example is that the Open Group uh, Architecture Framework or TOGAF is also based on Zachman. همچنین اه، چارچوب توگف که باز میبینید من دارم زیرش خط میکشم هم بر پایه چارچوب زکمن هست. وكذلك أساسيات توغال أيضا تعتمد على أساسيات زاكمان إذا اللي جار جواهن خط ماشي We're, go- uh, we're going to talk about uh, these frameworks um, at the right time, but I'm just uh, saying I'm I- I'm just mentioning these as simple examples, and we will talk about these uh, frameworks uh, later on in the course من فعلا دارم در حد مقدمه و مثال دارم به اینها اشاره میکنم و سعی میکنم در مورد اینها اه، در درس های بعدی حتما توضیح بدم اليوم احنا جاي نتحدث لكم بشكل نقول مختصر ويعطيكم فقط رأس المعلومة إن شاء الله بالمحاضرة الجاية أكثر يوضح لكم حول هذين الأمثلة Another example is the DODAP framework, which I will underline just now. DODAP um, stands for Department of Defense Architecture Framework. Um, DODAP is also uh, based on ZACMAM. So you see, there are lots and lots of frameworks that are based on ZACMAM and, and rely solely on the ZACMAM framework. مثال دیگه ای که باز من باید اینجا No, no, they were not before before Zachman. Togaf and uh, were not before I don't know where you get information خب مثال دیگه ای که میشه زد اینه که اینه که دو بر, بر پایه زکمن بوده دودت هم مثال دیگه یه که پایه و اساس بر روی زکمن المثال الثاني اللي نذكره لكم ونوضحه هو دودف ايضا استقر وتهيكل على اساسيات زاكمان آقای عبدالمتین من یه نفر میبینم که تو چت پی داره میگه که توگف و اف e قبل از زکمن بودن من نمیدونم اطلاعاتشون از کجا میارن اطلاعاتشون اشتباهه اول زکمن ارائه شده و بعد اینها ارائه شدن من نمیدونم چرا اصرار دارن که بگن که توگف و اف e قبل از زکمن ارائه شده فاعل بال بالكومنت موجود انه زاكمان هو جاي من بعد آه، الدودافو هذاك الثاني توغال يقول لا هاي المعلومات اللي عندكم آه، خطا آه، زاكمان هو قبل هذول كلهم مطروح So the Zachman framework provides a consistent and systematic way of describing an enterprise. Um, th this framework uh, pr provides a very good way of describing an enterprise. You can use this framework to describe your enterprise very, very clearly and very Uh, explicit, present, uh, present a very explicit representation of the enterprise شما از این uh, چارچوب میتونین استفاده بکنین برای اینکه یک روش سیستماتیک و ماندگار استفاده میکنیم برای توصیف سازمان برای نشان دادن سازمان الفريم ورك مال زاكمان يوفر لنا محتوى في آه، اساسيات وطرق النظام لتوضيح المشروع آه، ويدخل ايضا آه، وين قلنا قبل يدخل في المنظمات الكبيره في المشاريع القويه او الكبيره خلينا نقول So we use this framework to uh, to describe an enterprise, describe an, an organization, and uh, it has been used in very large organizations such as Volkswagen, General Motors, uh, Bank of America, Bank of America, and Health Canada. جالبه بدونیم که اینجا شرکت های خیلی بزرگی از چارچوب زکمن استفاده کردن برای اینکه سازمان های خودشون رو توصیف كيف أنه الشركات الضخمه الكبيرة استخدمت اساسيات زاكمان لإدامة مشاريعها ماشي As I said, uh, this framework has been used in very uh, uh, well-known companies such as Volkswagen uh, and General Motors. همطور که گفتم uh, شرکت های خیلی خیلی بزرگی مثل ولکسواگن و جنرال موتور و بانک آمریکا و هلپ کانادا از این uh, چارچوب استفاده کردن برای توصیف اگر سوالی دارین اه، من یک دو دقیقه بهتون وقت میدم سوالاتتون رو در این یک دو دقیقه بپرسید يقول كما قلنا انه الاسافيا زاكمان دخلت في مجالات ومشاريع كبيره جدا من امثالها الفوكس واجن والجنرال موتور اه، وايضا البنك اوف امريكا اللي مصارف امريكا وكندا ايضا بالامور الصحيه اكو احد عنده استفسار سؤال منا دقيقة دقيقتين يعطيكم مجال اسئلة سو بنابراین میبینیم که خیلی چارچوب زکمن خیلی چارچوب پرکاربردیه خیلی چارچوب مهمیه خیلی چارچوب معروفیه که شرکت های بزرگی مثل ولکسواگن و جنرال موتور از این چارچوب استفاده کردن So you see that uh, the Zachman framework is a very good example. It is a very known, uh, very well known framework that um, famous companies like uh, Volkswagen and General Motors have, have used this framework uh, for their enterprise architecture. الأساسيات ذات مان كلش كلش مهمة ومعروفة بحيث أنه مشاريع الكبيرة من أمثال فولكس وغيرها يعتمدون على أساسيات ذات مان So um, let me uh, talk about a little bit more about the framework and uh, enter the enter the details of uh, this framework. بزنین یه مقداری ما بیشتر در مورد جزئیات این چارچوب با هم بیشتر صحبت بکنیم ببینین ما توی در واقع طراحی و طراحی اطلاعات و مدیریت سطح های متفاوتی داریم مثل سطح کاربر سطح طراح سطح مجتمع و سطح سازنده پس ببینین سطح های مختلف داریم خلونا شوي نتكلم عن أجزاء وأساسيات زاكمان آه، حيث الواقع يدخل في آه، رسم الهيكلية وتحديد العناصر وغير من الأمور اللي يدخلها في كافة المشاريع So, uh, technical com uh, communicators are closely involved in information design and management. Uh, and this information design and management can be at, at the different levels, such as the user level, the designer level, the integrated the integrator level or the builder level. So we have different uh, levels. در حال حاضر آنالیزگرهای business کسایی که business رو آنالیز میکنن کسانی هستند که بیشترین سرویس معماری سازمانی رو دارن ارائه میکنن پس آنالیزگرهای سرویس در حال حاضر بیشترین خدمات معماری سازمانی في هذا الوقت اللي يستخدمون يعني اللي اكثر استخداما لاساسياته اللي يرتبط بشكل قوي ودقيق في تصميم المعلومات وادارتها آه، ايضا So business analysts are currently providing enterprise architecture frameworks. These are the main providers of these services. Um, پس ببینیم ما باید یک شناخت خوبی از بیزنس داشته باشیم برای اینکه بتونیم از چارچوب معماری سازمانی استفاده بکنیم باید یک شناخت کاملی از بیزنس و سازمان وجود داشته باشه تا بتونیم در واقع معماری سازمانی براش ارائه کنیم یک سند معماری سازمانی براش ارائه کنیم یه نعرف بأي حال إعطاهم معرفة المعلومات بشكل دقيق وتحليل الأعمال Is everything clear? Does everybody understand what I'm talking about? If you ask, if you have any questions. پلیز از your آیا مواردی که من میگم واضح هست آیا اشکالی وجود داره اگر سوالی ابهامی هست بپرسید واضح كل شيء شباب انا اکو حد عنده استفسار فی پس ببینیم چارچوب زکمن رو به طور کلی ما میتونیم به صورت یک سری سوالات مطرح کنیم که جواب این سوالات رو ما باید براش پیدا کنیم در واقع جواب این سوالات رو وقتی میدیم انگار داریم همه چی رو آشکار و واضح بیان کنیم بالواقع اساسیات زاكمان يدخل في كثير من المجالات وهذا يطرح لنا او يثير عندنا اطروحه عده اسئله لمنو؟ لاداره المشاريع حول اساسيات زاكمان فعندما نجاوب هذني الاسئله راح نحصل على الاساسيات ونحصل على هيكليه لعمل كامل So uh, the Z, the way that the Zachman framework is structured, uh, we're we're uh, considering the Zachman framework as a list of questions, as a list of um, uh, explicit questions, and we're trying to provide an answer for these questions. So you see that the Zachman framework presents clear answers for these questions. Now we're going to talk about uh, how the Zachman framework uh, works. Uh, we are going to talk about how to uh, represent the Zachman framework. Uh, در حال حاضر ما میخوایم حالا صحبت بکنیم در مورد اینکه چگونه چارچوب زکبن کار میکنه یا به عبارتی میخوایم صحبت بکنیم در مورد اینکه چگونه چارچوب زکمن رو نماییم في هذا الوقت نسأل كيفية عمل أساسيات زاكمان أو طرق استخدام عمل أساسيات زاكمان the important thing that you should know is that uh, you represent the Zachman framework uh, as a table. So it is represented visually and it is represented as a table or matrix. Uh, پس پس بعد این رو خوب بدونیم که برای نمایش چارچوب زکمن به صورت تصویری ما از یک جدول یا یک ماتریس استفاده میکنیم که بهش میگیم ماتریس زکبن يجب أن نعلم على تمثيلية أساسية تمثيل أساسيات اه، زاكمان والعمل بها من خلال هذا الجدول اللي موضح أن اه، أساسيات اه، عمل زاكمان پس این ماتریس ما یا این جدول زکفن یک تعدادی ردیف داره و یک تعدادی ستون داره و از برخورد این ردیف ها و این ستون ها یک تعدادی سلول تشکیل جدول أو ماتريكس آه، زاكمان يتكون من صفوف وأعمدة هذه الصفوف والأعمدة بشكل متسلسلة تشكل لنا أساس خلينا نقول لعمل زاكمان So The, the, Zachman, uh, the Zachman framework matrix or the Zachman table that I just talked about uh, is consisted of a set of columns and a set of ro rows. And you see, when you follow each column and each row, uh, you have a cell. So the matrix is consisted of uh, of of a set of cells and you put a unique model within each cell پس ببینین جدول زکمن یا چارچوب زکمن از یک تعدادی سلول تشکیل شده که این سلول ها رو ما درون هر سلول یک مدل قرار میدیم جدول زاكمان أو ماتریکس زاكمان يتكون من عدة خلايا وهذه الخلية تكون لموديل واحد يعني آه، موديل فريد واحد فريد من نوعه خلينا نقول Yes, you must, you must fill all the cells of the Zachman matrix. Uh, i- if anybody has any questions please ask your questions اگر کسی سوالی داره لطفا سوال بپرسید اكو احد عنده سؤال او استفسار can take a 15 minute break and come back after the 15 minute break اگر همه موافقن یک اه، 15 دقیقه استراحت کوتاهی داشته باشیم استراحة وثم نعود آقای عبدالمتین من تشکر میکنم از شما بابت ترجمتون خیلی زحمت کشیدین ممنونم من ممنون از شما لطف دارین در خدمتتون If you have my voice and if you all agree we can continue our session. اگر صدای من رو دارین و موافقین میتونیم بحث رو ادامه بدیم. you can change uh, the framework according to your uh, organization or according to your enterprise. It depends on the enterprise. I mean that you can you can change the uh, framework um, in the way that you need it. Did you receive your answer? Is everybody present to continue? You all agree to continue? آیا همه موافق هستین که بحث رو ادامه طيب نبلش إن شاء الله المحاضرة So as we said, the Zachman Enterprise Framework is consisted of a set of cells that you should put each model in each cell. And each model is a representation of the enterprise. همونطور که گفتیم در واقع ماتریس زکمن تشکیل شده از یک تعدادی سلول که باید درون هر کدوم از این سلول ها یک مدل قرار بدیم که یک نمایشی هست از سازمان قبل قلیل حول جدول و استخدام اساسیاته حیث يتكون من عده خلايا هاي كل خلیه فنقول إلها فرد وظيفة معينة تستخدم So this is The Zachman Matrix این ماتریس زکمنه و بسیار بسیار فهمیدن این ماتریس مهم هست و من تاکید کنم که در این قسمت از درس حتما توجه ویژه‌ای داشته باشین که اگر اشکالی دارین حتما بپرسید جدول الموظف أمامنا هو ماتريكس ذاتمان كلش كلش مهم أي خطوة بخطوة راح يشرحها الدكتور أي ملاحظة في كل خطوة ما تفهموها رأسا سألوه لأنه يعني كلش مهم As you see, this matrix is consisted of a set of rows and a set of columns. همونطور که میبینین این ماتریس تشکیل شده از یک تعدادی سطر و یک تعدادی ستون که الان ما میخوایم در مورد سطرها و ستونها مفصل صحبت نتكلم عن عمل كل خلية وأعمدة والصفوف هذه المصفوفة In the columns of this matrix, we have different components of the enterprise. You see, the first column is what, the second column is how, The third column is where, fourth column is who, fifth column is when, and the sixth column is why. So, we have different components. You see what is equal to data, what data we have in the enterprise, how refers to function, how we change the data in the enterprise, where denotes the network of the enterprise, who denotes the people within the enterprise, when shows the time of the different events of the enterprise, and why shows the motivation of the enterprise. در ستونهای این ماتریس ما اجزاء مختلف سازمان رو داریم که میبینین بالاش نوشته what, how, where, who, when, why المصفوفة الموضحة أمامكم تحتوي على عدة آه، أعمدة كل عمود مسؤول أو مختلف عن العمود اللي بصفه خلينا نقول محتواه اللي هو أول واحد إذا تشوفوه مكتوب عليه وات ثاني هاو الثالث where وهو ووين وواي Now we're going to talk each column. Uh, we are going to talk about each column and we're going to discuss the details within each column. حالا میخوایم دونه دونه در مورد هر کدوم از این ستون ها صحبت کنیم. Uh, what داده های درون سازمان رو نشون میده یعنی ستون اول که میشه وات یا چه در واقع داده های توی سازمان رو به ما نم مفصل العمود الاول اللي هو وات يعني ماذا يسأل عن الديتا البيانات هي البيانات المعطاة لنا The second column is how. This column denotes the functions within the enterprise. In other words, this column talks about the functions that change the data. We're talking about the processes within the enterprise that tend to change the data. در ستون دوم که میبینید نوشته هاو خب یعنی چگونه ما در مورد عملیات درون سازمان صحبت میکنیم في العمود الثاني اذا تشوفوا مكتوب هاو هاي مسئول عن وظائف المؤسسه او الاداره يعني یعنی هاو تسال عن الوظيفه function as I said, and I uh, repeat this uh, sentence because I think this sentence is important, uh, the functions or the processes within the enterprise change the data of the enterprise. The functions or processes change the data. پس بنابراین میشه گفت که عملیات و پراسس های درون سازمان داده ها رو تغییر میدن ما تو این ستون میخوایم در مورد همین عملیات صحبت راح نتكلم لكم حول العمليات المعطاة وكيفية معالجتها اللي راح نتكلم بها بهذا العمود الموجود Is everything clear? Does everybody understand what I'm saying? آیا همه چیز واضحه؟ آیا سوالی وجود نداره؟ واضحة شباب اكو شيء عندكم غموض بيها The how column, as I said, shows the processes or the functions within uh, the enterprise. Shows the functions within the enterprise. What processes are done within the enterprise, how the data are changed within the enterprise, Okay, I'm going to talk about the third column of the Zachman matrix, which uh, shows where. Where denotes the network of the enterprise. Where are the different parts of the enterprise located? You see, this, this column shows how we connect the different places within the enterprise. ستون سوم که میبینیم بالاش نوشته ور ور همون شبکه سازمانه در این ستون ما شبکه سازمان رو به دقت نمایش العمود الثالث اللي هو وير يتكلم عن النتورك النتورك الشبكه شبكة المؤسسة وكيفية اتصالها في هذه المؤسسه So as I said, and I uh, repeat as I've done in the previous columns, um, you should show how you're connecting different locations of your enterprise in this column. در این ستون شما نشون میدین که چجوری بخش های مختلف سازمان رو از طریق شبکه دارین به هم وصل میکنین یا به عبارت دیگه دارین دقیقا جزئیات شبکه سازمان رو توی ستون نمایش العمود راح يوضح لنا كيف ترتبط او يكون ارتباط بين اجزاء المؤسسه مع بعضها Now I'm going to talk about the fourth column. You see, fourth column is the who column. Uh, as the name of this column denotes, uh, this column shows the people within the enterprise. Um, the people that work in the enterprise and we show the workflow model in this column همونطور که میبینیم در ستون چهارم که اسمش هست هو ما افراد درون سازمان رو توی این ستون نمایش میدیم پس در واقع ما توی این ستون داریم در مورد افراد درون سازمان صحبت الرابع اللي هو هو راح ياخذه بين ارتباط او معرفة الاشخاص people ماشي So I think uh, we should uh, talk about a very important issue that has just come up right now is that uh, when we are talking about enterprise architecture, um, you should focus on people as well. You should not focus only on software and hardware and your network. You should also consider uh, the people. مسئله مهمی که اینجا بروز کرده که ما خب به نظرم باید در موردش بحث کنیم اینه که ستون چهارم در واقع داره به یک نحوی بیان میکنه که درون سازمان فقط نرم افزار و سخت افزار و شبکه مهم نیست بلکه افراد درون سازمان هم مهمن برای بحث آیتی برای بحث ساخت آیتی الرابع ما يتكلم عن الاشخاص المهتمين مثلا هنقول سوفت وير وهارد وير لا يتكلم عن ماهيه كل الاشخاص اللي موجودين في هذا المشروع يعني العمود الرابع يتكلم عن افراد واشخاص اللي موجودين بالمشروع بشكل كامل Yes, the who column uh, represents the people within the enterprise and how they are related uh, in the enterprise with each other. It also shows their connections with each other. yes, the major people within the enterprise. You're talking the people that are playing a major playing a major role within the enterprise. خب سوال میکنن که میگن ستون سوم و چهارم رو دوباره تکرار کنید ستون سوم که در مورد شبکه مؤسسه صحبت میکرد در مورد شبکه سازمان صحبت میکرد و اینکه چجوری ما بخش های مختلف سازمان رو به هم وصل می‌کنیم ستون چهارم هم در مورد افراد سازمان صحبت میکنه بالنسبه لاعاده عمود الثالث الوير تتكلم عن شبكه المؤسسه وكيفيه ارتباطها بين الاجزاء يعني شلون نرتبط عن طريق النتورك باجزاء المؤسسه هاي العمود الثالث أما بالنسبة للعمود الرابع اللي هو يسأل عن أفراد وأشخاص اللي موجودين في هذه المؤسسة ماشي اللي طلبوا إعادة Okay, now I'm going to talk about the fifth column. The fifth column talks about when and shows the time of the major events of the enterprise. What are the major events uh, that happen? We show the timing of these major events because you need to schedule for these major events. And this uh, column helps you in scheduling for these ma major events. Um, ستون پنجم که میبینیم بالاش نوشته when در واقع این ستون داره رخدادهای مهم زمان رخدادهای مهم رو درون سازمان نشون میده بالنسبه للعمود الخامس اللي هو وين عن الوقت انجاز او وقت انجاز هذه المؤسسة للاداره الوقت اللي تستغرقه ماشي سازمان باید برای رویدادهای مهم از قبل برنامه ریزی بکنه تا بتونه جوابگوی نیازها در این روزهای رویداد مهم با المؤسسة يجب عليها أن يعني عندما تنسأل فرد سؤال عن الوقت عندها وقت لإدارة مشروع ولأي شيء أكو فرد وقت محدد لهذا الشيء آه، آیا حبل المتین یک آه، توضیحی به بچه ها بدیم که یه تعداد زیادی از دانشجویان هستن که فقط لاگین کردن توی سیستم و هیچ فعالیتی تو کلاس ندارن اینها در واقع نمره کلاسیشون رو از دست خواهند داد من تقریبا هر جلسه دارم اینو تکرار میکنم من تشکر میکنم از کسایی که تو کلاس مشارکت میکنن و در بحث ها شرکت میکنن ولی یک تعداد زیادی هم هستن که اصلا مشارکت در کلاس ندارن این تذکر رو حتما بهشون بدید شباب يقول اكو هوايه من الاخوه والاخوات بس مجرد مسوين دخوليه من دون مشاركه من دون تعليق من دون اي شيء يقول طبعا مشاركاتنا وهاي غيرها الها فرد درجات فيرجو من الجميع المشاركه لانه بس مجرد دخول ما راح لا يحصل على درجه ولا اي شيء فالكل خلي تشارك اي معلومه عندك اي استفسار اي شيء عندكم تقدرون تسالوه او beginning of uh, this uh, course, I insisted on this, that we are trying to design a platform that helps the enterprise reach its main goals and motivations. You see the sixth column within the uh, Zachman matrix shows the motivation. Uh, so we are focusing on motivation when, when we are designing the IT platform and this is why the sixth column which is uh, labeled as why or motivation shows the motivation of these of this enterprise um, ششمین ستون ماتریس زکمن میبینیم که در واقع داره در مورد وای صحبت میکنه یا چرا در واقع این ستون داره انگیزه ساز العمود السادس اللي هو واي يتكلم عن اهداف الأصلية للمؤسسه في الواقع سبب او اهداف المؤسسه ماشي که ما میخوایم یک پلتفرم آیتی یک زیرساخت آیتی درست کنیم که سازمان رو به اهدافش نزدیک میکنه میخواد کمک کنه که سازمان به اهدافش برسه به خاطر همینه که ما یک ستونی به اسم انگیزه یا اهداف توی ماتریس زکمن قرار داریم که در واقع اهداف سازمان اهداف اصلی لاداره المشروع في ابتداء المحاضره فالشيء الاساسي اللي يساعدنا هو العمود السادس خلينا نقول اللي يتكلم عن أهداف المشروع if you have any questions or if you think that uh, there are some parts or issues that needs more uh, discussion needs to be more clear please ask your question اگر سوالی داریم یا فکر میکنین بخشی هست که نیاز داره توضیح بیشتری داده بشه لطفا بپرسید هذا السلام عليكم أستاذ محمد إذا تسمعني أستاذ محمد أستاذ محمد حبل المتين إذا تسمعني معكم واضح واضح أستاذ آه، أستاذ بس سؤال آه، إذا أمكن ترجمة للأستاذ آه، إذا صمم المشروع مالتنا حسب نموذج زاكمان وحسب الأساسيات اللي هو خلاها هنا النموذج مالتي راح يكون آمن يعني مصفوفة زاكمان أو زاكمان فريم ورك يعتبر آمن هذا الشيء لو لا دکتر جان یکی از دوستان سوال میدن که اگه یک ارگانیزیشنی که سبک خود زکمن درست کنیم یه یه پلانینگی یا یه یعنی به قول خودمون همین میتونیم رو همین ماتریکس یعنی امنی داشته باشیم یا یه چیز اساسی باشه برای خودمون بله ببینید شما اصلا یکی از دلایلی که زکمن اینقدر مورد استقبال قرار گرفته به خاطر اینه که به جنبه های مختلف organization خیلی داره دقت میکنه البته معماری های کاملتر از زکمن هم هست ولی چارچوب زکمن رو شما به عنوان framework پایه میتونید به طور عمومی در نظر يقول نعم نقدر نقول عليه آمن 100% وهو يعني یعنی خلال ما اخذنا هذا الماتريكس يعني يدقق بكافه التفاصيل بالرغم من وجود عده آه، مشاريع او عده مصممين لهكذا آه، يعني اساسيات لكن ذاك ما نخلي نعتبره فر شيء اساسي واكثرهم فائده في المشاريع. نعم ممنون خب حالا let me talk about the roads میخوام در مورد سطرها صحبت بکنم خیلی این قسمت درس مهم دقت ای داشته We are considering different views of the enterprise. You see, there are different people in the enterprise and different views should be considered in this framework. ما در سطرها دیدگاه های افراد مختلف و از مدیران بالا تا کارمندان پایین در پنج سطر در نظر الحين حول إقامة مشروع راح نتكلم عنها بالصفوف أساسية پس در سطر بالا دیدگاه مدیر ارشد سازمان قرار میگیره و به تدریج همینطور که میان پایین میشن کارمنده های پایین دستی قطر الاول يتكلم عن المسؤول الاساسي المشروع پس بنابراین هر چی از سطح اینجا, اینجا مهمه پس بنابراین هرچی از سطر بالا به سمت سطر پایین سطرهای پایین حرکت میکنیم جزئیات بیشتر میشه در سطرهای پایین در سطر بالا جزئیات کمتره ولی در سطرهای پایین جزئیات به تدریج بیشتر میشه يقول من السطر الاعلى الى السطر الاسفل اللي هو اخر شيء راح تبدي اكثر تجزؤ اكثر معرفه اكثر ندخل باجزاء معرفه للمشروع يعني اول سطر اقل آه، تفرعات من السطر الاخير ماشي سطر اول میشه سطر مدیر ارشد یا پلنر سطر بعدی میشه سطر اونر یا مالک سطر بعدی میشه طراح یا دیزاینر سطر بعدی میشه بیلدر و سطر بعدی میشه کسی که اجرا میکنه یا ساب کانترکتور السطر الأول يتكلم عن المدير أو المنفذ الأساسي السطر الثاني راح يتكلم لنا عن المالك لهذه المؤسسة الثالث راح يتكلم لنا عن الديزاينر أو الطراح او المصمم الثالث آه، او الرابع يصير عندنا عن آه، سطح البناء اللي راح يقوم المشروع بالبناء مالته او هيكليته وبالاخير هو الزبون خب آه، خب برای این جلسه کافیه ببینین اگر سوالی دارن مطرح کنم در زمینم یادآوری کنین که من فایل هایی رو هم با همین شیوه توی سامانه آپلود میکنم که بهش دقت عنده استفسار ملاحظة أو أي شيء يعني اللي هنا وانتهت المحاضرة also frameworks that do not rely on Zachman. But there are lots of frameworks that also rely on Zachman. Uh, so um, ببین چارچوب هایی هم هست که اساسشون زکمن نیست و بر پایه اساسشون چیز دیگه است ولی چارچوب های زیادی هم هست که پایهشون اساسشون زکمنه اینم باید در از لكن اول اساسيات وضعت ان البيسنج هو زاكمان واللي خلينا نقول هو زاكمان ببینیم سطر سوم بره سطر طراح رو نشون میده و سطر چهارم داره در مورد بیلدر یا سازنده صحبت السطر الثالث يتكلم لنا عن البناء آه، السطر الرابع يتكلم لنا عن الديزاينر اللي هو اكثر تفرعات من السطر القبله يعني كل ما آه، نتقدم بالتفرعات كل ما نروح للسطر الاخير خلينا نقول يصير اكثر تفرعات من القبله من صف القبله I will see you all the next sessions. Uh, I will see you all in the next session, and uh, I hope you have a great day. Um, I'll see you soon. خدا حافظ همه رو جلسه بعد میبینم به فایل هایی هم که آپلود میکنم دقت بفرمایید خدا نگهدار هم